شوك يدي على الغاشيك ربب ربب ربب ربب ربب ربب خلطت في لاميري داروا لي ليبريا زوجوني زوجوني ايوا انا لا خبرات هبلوني هبلوني الله يعطيني صبرات تروح تخرج كاش ورقه من البلديه صيب روحك مزوج ما تميرينيش من فوق تحت فيك تسمعي صح هذا راسك ولا ما تمنعها انت بان لي فمك من العين خي كافير جانا فيكتيم بزاف كان شيء نخلطوا للرجال اللي يجوا للبلديه باش يخرجوا شهاده الميلاد ديالهم ونزيدوا لهم في البيانات باللي راهم مزوجين مع فله ولا ايمان جيتو كيف كيف آه مش متعزوق جيتو كيف كيف لا لا ما نعرفوش مش هديه مرتك اللي قلت خرجوا لي هي سعودانية نسيمة ايه هنايا ما راكمش كيف كيف لا لا جامي ما جيتش مع شي وحده هو الاسم ديالك سيد اه نفس هادو هما اللي زعما ما شجعين الاسم هو الولاد فلا راه يتكيل في الفيكتيم وهو بدا يتوسوس لحقي لحقي مدام رجلك عاودوا له الزواج خويا هاد البروبليم شنو لا دوك عمرك ولا كي طاقتك انا شحال نقبل بك ميم خويا معليش شبيك ختي كتربحي في العيب هضرت معاك انت ما هضرت معاك هي مرتو معايا ما هضرتش معاك انا مرتو ما هضرتش معاها لا هضر ما هضرتش معاها صرات غلطه هنا ما هضرتش معاها ما هضرتش معاها كتحلي ما معليش حابسه يا اخي قادري ما قادري روحك هي هضر معاك ما روحك قتلك هذا خذي روحك خويا خويا خويا تعيشوا ماشي ما نديروش ما نديروش مشاكل بالعقل بالعقل مدام يا سيدي اعطي بالحل رشا باسكو راح تتخلط ما تكيرينيش من فوق اللي تحت كي تسمعي ضربيني خير مدام مدام مدام مدام منزور انا مدام منزور مي الي فوا سيلا شو بيكي مي تي فونتي على بالك جو كملي يا اختي شكون فيني كيف نقولها الحاله راهي تخلطت بين مرتو وبين فله ويلي اه خلي مضروب ديالها هدية حاشاك ما تعاوديها انت راجلي دوكا راجلي سيدي حليتك سيدي تساعد هذا راسك ولا ما تمناها انت بينك انا هاني هايله انت كنتي تجي خرجوا لنا ديما بصح اختي اذكرك منك صح انت تخرجي منك صح فيها تخرج فيها كاس علاش تحترمي راسك نلقاو الحل ولا الحل ونهنيه منك اليوم قبل غدا خويا شغل بحال نقبل بها انا وخرجت من فيها مهبوله واقيلا بالك ما دير ديكا ما والو دير جوجمون هذا ما كان هبوله مش جوجمون هذا ولا كيف انا مع مرات دير جوجمون ملي تزوجنا لا لا اختي نعطيك الحل باش تهناو من هذا المشكل اه انا مشكل واش بيك انا انا واش بيك اسمعي كي تفريها اه سي خويا انا نعطيك الحل خويا معليش عنديش اه بابا آه، آه، بابا آه. راهو جا زعما ال chef service باش يفريها معليش ال victime ديالنا راهو بدا يتقلق الزواج تاعو صح وانا كي ديت ال papier ديالو انا حسبت لي هي الزوجه ديالو parce que قالوا لي خرج اه مرتو اه قولها راهو عمو تما انا على بالك لي ربي انت على بالك انت مهبوله على بالك ولا ما واش بيك دير شوف شوف التربيس هذا جيت ندير ورقه عشان تشوف التربيس عشان تعرف تقرا شوف اللود يا لهنا استقبلوها واش النظره ديالك تهضر فيها فتي ما تدوش الناس ديالها واش بيك انت مهبوله على بالك في اربع لا نتايا ايه راجلي واش لا ما حبتش تطلقو وحبت بروفوكيه بالسيف وين تعرفيني انت وين آه. آه. Schrikkavir. شوفي شوفي مدام خرجوا من البلديه وما قدرناش نلحقوهم حنا نقول لهم c'était juste une caméra cachée صح فطوركم هبلوني هبلوني الله يعطيني صبر تروح تخرج كاش ورقه من البلديه سيب روحك مزوج ما تميلينيش من فوق اللي تحت كي تسمعي تمنعها براسك ولا ما تمنعها انت باين فمك بالعين خي كافي سيف عجزه في هاد ال caméra cachée نهبطوا للرجال اللي يجوا للبلديه باش يخرجوا شهاده الميلاد ديالهم ونزيدوا لهم في البيانات باللي راهم مزوجين مع فله ولا ايمان جيتو كيف كيف آه عزوك جيتو كيف كيف لا لا ما نعرفوش مشي هديه مرتك اللي قلت خرجوا لي لك انت هي سعيده لينا سيما آه، ما كيف كيف اه لا جامي ما جيتش مع عند هذا هو الاسم ديالك سيد اه سيد سيداني نفس اللحظه هذوما اللي زعما ما شجعين الاسم ديال كذا هو خلاص انا قتلوا الحال الولاد وليدك سمعت فلا راه يتكيل في الفيكتيم وهو بدا يتوسوس لحقي لحقي مدام راجلك عاودوا له الزواج خويا هاد البروبليم شنو انا دوك مرت ولا شي طابتين انا شحال نقبل بك ميم اخويا معليش شبيك اختي كتربحي في العيب ما هضرتش معاك انت ما هضرتش معاك انا مرت ما هضرتش معاك انا مرت ما هضرتش معاها لا هضر ما هضرتش معاها صرات غلطه هنا ما هضرتش معاها ما هضرتش معاها كتحلي في معليش الاخت معليش حابسه يا اخي قادري روحك معليش حابسه وانت كافيه نورمال قادري روحك هضر معاك قادري روحك قتلك لك هادي روحك خويا خويا خويا تعيشوا ماشي ما نديروش ما نديروش مشاكل بالعقل بالعقل مدام اكتبي اعطي بالحل رشا باسكو راح تتخلط ما تكيرينيش من فوق اللي تحت كي تسمعي ضربيني خير مدام مدام مدام مدام مزوق انا مدام مزوق لا لا فرنسا سيلا شبيكي مي تي فونتي على بالك جو بونس كملي يا اختي شكون فيني الحاله راهي تخلطت بين مرتو وبين فله ويلي وسمعوا اه خلي مضروب يا هديه حاشا ما تعاوديها انت راجلي دوكا راجلي سيدي حليتك راسك ولا ما تمنعها كبيرك انا هاني هايله ما تخليني تخرجوها هذه منا بصح اختي اذكرك منك صح انت تذكرك منك صح فيك انت ولا الحل ونهنيه منك اليوم قبل غدا خويا شغل بحال نقبل بها انا وصافيك من نديتيه مهبوله واقيلا بالك ما دير ديكا ما والو دير جوجمون هذا ما كانش ايه كيما هبوله شنو جوجمون هذا حبيت تاكلوني ولا كيف انا مزوج مع مراتي ندير جوجمون لا لا اختي نعطيك من الحل باش تهناو من هذا المشكل اه انا مشكل واش بيك انت انا مشكل واش بيك اسمعي كي تفريها مسكينه اه سيما خويا انا نعطيك الحل خويا معليش بيك اه بابا آه، آه، بابا آه. راهو جا زعما ال chef service باش يفريها في معليش معليش خليني نهضر معليش ال victime ديالنا راهو بدا يتقلق الزواج تاعو صح وانا كي جبت ال papier ديالو وديالها حسبت لي هي الزوج ديالو parce que قالوا لي خرجوا اه مرتو اه انا عاود عمو تما انا انت مهبوله على بالك انا ما نحوش ولا نهضر بزاف واش بيك ياك تا راجلي فمك من العين شبيك شبيك اروح اروح آه، على آه، بالك آه،, اه اه اه ما تجيش معايا شفت التربيس هذا جيت الناس ديالها واش بيك انت مهبوله على بالك كي أروع لا نتايا إيه راجلي واش لا ما حبتش تطلقوا وحبت بروفوكيه بالسيف وين تعرفين انت وين خي كافير آه، شو خي كافير جيني جيني شوفي روحك شوفي روحك مدام لي فيكتيم خرجوا من البلديه وما قدرناش نلحقوهم C'était juste une caméra cachée.